Sraith Pictiúr 3, Lá Spraoi san Ardchathair. An samhradh a bhí ann. I dtús mhí Iúil tháinig Maria ar cuairt go hÉirinn ón Spáinn. Bhuail an teaghlach léi in Aerfort Bhaile Átha Cliath. Bhí áthas an domhain ar Mharia. D'iarr Síle uirthi ar mhaith léi lá a chaitheamh sa chathair an lá dár gcionn. Lá arna mhárach chuaigh Síle agus Maria go lár na cathrach. Thóg siad turas bus oscailte timpeall na cathrach. Thosaigh an turas ar Shráid Uí Chonaill. Chonaic siad Ard-Oifig an Phoist agus an Spíce. Ansin chuaigh siad go dtí Coláiste na Tríonóide. Bhí na céadta daoine timpeall an choláiste. Thug siad cuairt ar Leabhar Cheanannais agus an Leabharlann Fhada. D'ith siad lón i mbialann na hollscoile. Tar éis lóin lean an turas bus ar aghaidh. Thug siad cuairt ar Mhúsaem Pháirc a' Chrócaigh, ar an Staid Aviva, ar Ghairdín na nAinmhithe agus ar Ard-Eaglais Phádraig. Tar éis an turais chuaigh siad ag siopadóireacht ar Shráid Ghrafton. Ar a sé a chlog bheartaigh siad dinnéar a fháil i mbialann dheas. Bhí an aimsir go hiontach agus fuair siad bord ar an sráid. D'ith siad béile blasta agus bhí áthas an domhain orthu. Ar a hocht a chlog chuaigh siad go dtí Amharclann na Mainistreach. Bhí an dráma The Field le John B. Keane ar siúl. Bhailigh siad a dticéid ag an deasc ticéad. D'fhág siad a gcótaí agus a málaí siopadóireachta i seomra na gcótaí. Bhain na cailíní an-taitneamh as an lá spraoi san ardchathair.